क्या हेडशॉट था बे अबे ओ मेरा बोल बात साले अभी दिखाता हूं तुझे एक्शन भाई पल्ला मेरा सूटा तो थोड़ा खत्म होने दे फिर मारूंगा मैं तुम्हारी देख भाई एक्चुअली हम लोग यहाँ मारवाने ही आते हैं तो मार ले माँ की आँख यार परेशान कर रखी है लड़ा तब से मैसेज मैसेज मारे जा रही है पता नहीं चलता मैसेज मारो तुम्हारी मारो पहले मैडम का मार फिर देखते हैं हाँ मैं तो यहाँ पे ऐसा है अकाउंट खोल के रखा हूँ ज्वाइन कर लो मार लो मेरी और इस भगवे को देखो जब देखो मेरे को चलता रहता है कौन मैं कब मारा तुझे अरे जगह कहीं डॉक्टर नहीं मिल रही है महफिल्ला प्लान है पैसे कमाने का सोचा तुम लोग के साथ स्टार्ट करो सत्या से तो कुछ होने वाला है नहीं तुम लोग करो कुछ तीन बजे कौन सा प्लान मिला तेरे को भाई है एक सोशल मीडिया का प्लान है ए भाई कोई पैसा वैसा नहीं कमाना जा अपना माँ से चटे अपना सुन तो हाँ। बोल सुनो छोटू सुबह साथ में करेंगे तब से तो वर्षा का तो मतलब ध्यान नहीं है साथ में घंटा करेंगे <laughs> अबे ओए चल मैं जा अरे जा रहा है बुद्धि के जाकर अबे बोलता सो जा Sino ba oi? So na mi yake. Ba o u kyub na. Ta ta ta. Aba tu zo chune wala hani. Chip. Chip chip chip chip.